Jo, Mehmet, hast du jetzt auch so einen Fidget Spinner geholt? Ja, Mann, für einen Euro. Ganz günstig. Zum Tricksen absolut richtig gut. Scheiße, ich habe 10 bezahlt. Was für ein Quatsch, Mann. Wieso bezahlst du 10 Euro? Keine Ahnung. Oh, warte, ich bekomme ein Signal rein. Was? Ach, das ist Schükrö. Ha! Telefon für 10 Euro, geil. Alter, Digga! Was, was macht ihr denn hier, Mann? Wir, wir, wir wollten hier gerade ein Fidgets freestyle video drehen. Die, die Dinger sind doch schraubt, Mann. Was, was ist denn da drin? ABEC 13 Kugellager oder was? Die Dinger sind doch nicht out, Mann. Alles cool, wir bestimmen doch, was los ist. Genau. denn? Hallo? Digga, Mann, was soll die Scheiße? Die denken, die sind cool, weil die ein paar Tricks drauf haben. Wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt mal meine Tricks. Bitte! This video is presented by papaw.shop.eu.